puasa Zulhijjah 10 hari. Pertama, ada hadisnya enggak? Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalus salihu fihinna. Beramal saleh pada hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari beramal pada hari itu lebih dicintai Allah melebihi sepuluh hari ini ini Kapan itu? Dari sejak hari ini sampai tanggal 10 nanti. Itulah paling dicintai Allah. Lalu apa amal yang paling baik? Tidak ada dalam hadis itu. Nabi tak ada mengatakan ini, ini, ini tak. Tapi perbuatan Nabi. Sahabat Nabi melihat Nabi puasa. Dan Nabi pula dalam hadis yang lain. As-sawmu puasamu untukku wa ana ajzi bihi. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Nabi kepada Allah Taala, Allah menisbatkan kepada dirinya hadis qudsi, "As-saumu li puasamu untukku," kata Allah, "wa ana ajzi bihi." Maka yang paling afdal adalah puasa. Ini ustaz ni pandai ceramah aja nih. Ustaz puasa tak hari ni Insyaallah kalau sampai. Puasa itu kan sunat, puasa itu sunat. Tapi bagi yang ceramah itu Jangan dia mengajak, mari kita puasa, mari kita puasa. Eh, jumpa makan lontong. Eh, Ustaz tadi ngajak puasa, puasa itu sunat. Nah, ini tentang sunat, tidak wajib. Nah, ini tentang masalah puasa hari ini. Kalau tak sanggup puasa, Pak Ustaz, jangan mewajibkan yang tak wajib. Tak sanggup puasa, banyak solat sunat. Solat sunat tak sanggup, banyak baca Quran. Baca Quran tak sanggup, banyak zikir. Zikir tak sanggup, mati aja lah. Zikir paling ringan ambil tasbih subhanallah seribu alhamdulillah seribu Allah Akbar seribu istighfar seribu selawat seribu ambil tasbih puasa solat, baca Quran zikir empat-empatnya Pak Ustaz bagus itulah yang saya bingung ni Pak Ustaz kata Ustaz empat-empatnya bagus terus empat-empat belum lagi saya pilih lagi pilih